Siemaneczko, ziomeczki, tutaj mister Matyniarz 5, a dziś zagramy sobie w Agary. Taka luźna gierka. Pierwszy sztynks. Taka luźna gierka. Co to kurde jest? Już kilka razy tutaj byłem pierwszy. Mam nadzieję, że na odcinku też będę pierwszy. Byłoby fajnie. No nikt cię nie ma ciebie sekundę, żeby uciekać tutaj od point. Bo jeszcze mi zależy i co będzie. I co będzie? E, będą Ciebie musiały... ospalali? E... O, jest. Dobra, zobaczymy się jak już będę miał jakiś, no nawet wysoki poziom. No dobra, troszkę mi się tam udało wzbogacić, więc już chyba mogę zacząć nagrywać. Już mam dużą kulę. Spróbuję tutaj wbić się do topki. A jeśli tam już przez jakieś 5 minut się nie wbije, to wiecie. Znów cięcie i... No, no i, i, i, i, i, i, i, i, i co, i co, i co. Nico. I co? Stare do nico. Mówię to szczególnie do ciebie. O, tu, tu, tutaj! Jezu, nazwę. Co tutaj? Nic, nic. Kto jest u ciebie pierwszy? Nazi. No nie! No, jak mogłem jego nie zażerać? Zżerać. No jak ty mogłeś A, go co on że Ja zeżerać hajsa. A ja być neutralny. Neutralnik. Neutral. Pierwszym ciebie jest hajs? Maruś. Znowu Maruś? No Maruś. Drugi reaktor jądrowy. A może Dani Normi? Do... Norimaki? Nie, nie ty, ty chyba jesteś na e, nie jakimś polskim e, tym, tym serwerze. Jestem na Europie. No chyba coś nie po polskiemu. No właśnie wiem. Same jakieś spokoi, ogarania, bla bla. No bo ty jesteś Chińczykiem, dlatego wszyscy Chińczycy lecą na ciebie. <laughs> Sasha Grey. Hi. <laughs> Naprawdę. Dobra, zobaczymy się za chwilę. Dobra, już rozmawiam, mam to 200, no. Ja, jakoś jest dobrze. Jakoś idzie. Tak, dwa tysiące potrzeba do top, no to się zbierze to. Ja ciebie nie. No będę miał tą dużą kulę. Duży przeleciał wokół mnie. O nie, nie, nie, nie, nie, nie zjesz mnie. Hu. I Ej mnie nie zjadło, ale Turkej mnie Nie zjesz mnie, bo jesteś rudy. Ty jesteś rudy, y, na pewno rudy, y, szalony rudy. Na No chyba coś nie po polskiemu. Ty jesteś rudy, ty na pewno rudy, ty szalony rudy, dobrze to wiesz, ty jesteś kiper, e, e, e, e, e, m, m, m, na pewno kiper. E, e, bo on cicho, by on cicho bądź, bądź, bądź cicho. Mam już 40 Przecież to się zesłał. Na pewno, na pewno dużo No, super, super. długiego mam i dużego mam, długi, duży. Tak <laughs> samo. O, o, nie jestem zmoczony, na pewno nie. Ty jesteś kula, kula, na pewno dużo. I ciągnięta na pewno przez dziewczynę nie, nie, nie jestem zła. Co to, co to za No nie. linijka? Mm, widzimy się za chwilę. Pa, pa, pa. Mm, go. O, o, Dobra, Majestat- już jesteśmy, trochę się pośpiewaliśmy. Ja sobie śpiewam, ja sobie śpiewam, nie wiem, tam słychać. aż mi się przez ciebie wyłączyły. Co? Nic, nic. Yy, pauzę. O, no nie, nie lubię. Irlandia mnie zażera. A ja mam dwie... Poczekajmy do września czy tam października. Zobaczcie, Polska zażera. No nie, nie, nie, nie, nie! No, super. I co? Było po co? A tu Rusi obok mnie za chwilkę. Tutaj są obok mnie. Kurde, ja coś wiem, tu są. Nie ma małych? Ty masz małe. Mówię do każdego oprócz Lascape'a. Trzeba dużego. Kto? O, nie, nie ty, nie ty. Ogarnij się. Nie zrażasz mnie, bo jesteś O, przy nie wracamy. Jak, e, e, jak coś, e, jak z nim teraz nagrywam, to on jest teraz rudy. Nie jestem rudy, tylko jestem blondynem. Ha! Jesteś, jest, w tej chwili jesteś rudy, pokazywałeś mi kamerę. Nie, ej, jak ty się nazywasz? Duży i chudy. Duży, ja- duży Ale ja- i wolny. Ej, no bo ja się nazywał Kaka 05, a ty? Bardzo ciekawe. Nazywam się po polskiemu czyli Abika. No chyba coś nie po polskiemu. No wiecie, tu ruscy mnie dojeżdżają. No i wiecie. No i wiecie, że oni robią. Nie wiecie, ponieważ chyba mnie nie słychać. Zobaczymy to. Dobra, ja cię zeżrem. O nie, o nie, o nie. No i, i, ta, i tak to jest moja taktyka. Nie, tak duże, duże obok mnie. <laughs> Duży na małego. Kto wygra? Duży. A nie mało? Nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ja ja nie. Miałem 576. A ja miałem 108 nie prawie zażarł. Nie całą kulkę, bo y, miałem dwie kule, takie wiesz, wiesz. Takie wielkie prawie. Dobra. Bądźmy poważni. Za chwilę kończymy, dojdziemy tylko do 6 minut i... E, jest już 8. Ej, dobra, ja tak. robię pauzy i... Dobra, już e, wróciłem, mam tam 139. No na luzie. A tamten poszedł się zesrać. Bo coś powiedziałem mi się zesrać. Rozumiecie? <laughs> o, już się zastał chyba. O nie, nie, nie umrę. Nie umrę. <laughs> Widzisz, jaki jest mądry. z tyłu, że brawo, rip. Z ciebie jest. O nie, op, op, op, op, op. Nie, op, Nie, op, op. Nie, nie mnie. apap apap Daj mi apap bo cię zabiję, apapie. Nie, to jest apapy. Apcholis, apopchol, ap, ap, a, a, apop. Szabla Jest to jest Popek. His... his Popek. <laughs> Nie wiedziałem, że to dziewczyna. Dobra, mamy jeszcze... O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, dobra. Dobra, widzimy się, jak będę miał troszkę więcej, większą. No dobra, już jestem. E, a tak w ogóle to nie wiem, czy taka forma odcinku Wam się podoba. E, tak w ogóle to jakaś muzyczka będzie teraz Wam na tle. Jakiś Snoop Dogg czy Gangalbani. <laughs> O, dobra, są tu kuleczki. Ja bym już tak zebrał e, gdzieś 500 albo 1000 i bym się zobaczył, jeśli teraz mnie nie, nie zależy. Kurde. Nie, nie, nie. Nie. Kurde. No dobra. E, I na tym byśmy chyba zakończyli odcinek. E, a jeśli chcecie takie odcinki, no to piszcie, komentujcie. Oczywiście subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, bo to motywuje do dalszej pracy. I <laughs> No po prostu. Siema. A i jeszcze jedno. E, czy chcecie takie odcinki, czy jakieś inne?